ó Deus, minha vida com o pincel de um grande pintor. Desenhe no seio da alma o símbolo do teu amor. Faça da minha história os meus inimigos, que eu nasci pra vencer. Foram as folhas pelo vento levadas ao chão. fraquezas, pois sou feito de carne aqui. Choro por não ser perfeito, pois tu me desenhaste assim. Sei, ó Deus da minha vida, que o teu plano é fazer feliz. Só não me deixe sozinho. Sejas meu amigo aqui. Foram as folhas pelo vento levadas ao chão. pena tá indo o coração. A letra toca a alma se ela não alcançar. O violão alcança. Se a tua fé não alcançar milagre, busca comunhão. Deus vai te ajudar, te arrancar do chão. Porque a vitória é tua, está nas minhas mãos. A lágrima não quer cessar e o choro não para, o desespero toma e a dor não quer passar. Não pense tudo acabou porque eu já comecei, não pense em desistir, porque eu não vou deixar, não pense em pôr as mãos, porque eu vou terminar também. Comece a entrar na comunhão porque esperar o anjo te tocar para poder provar que estou contigo em tudo e não vou te deixar. E hoje eu mando um anjo para provar o quanto eu te amo. Eu te mando um anjo. E hoje provar o quanto eu te amo, eu te mando um anjo, é o anjo do amor. No piense que todo findó, porque já é porque voy a terminar también. Únete la comunión, porque voy a andar. Jesus, meu Salvador. aquele triste ocorrido se aproximou of all no meu peito. Saber que tudo aqui teve o seu tempo. Felicidade não dura para sempre, mas uma amizade durará eternamente. Ainda que foi pouco tempo estivemos juntos, não vou me esquecer do tempo. Quando estava com você, não vou me esquecer, só Deus sabe. distância, mas ficará marcado no meu coração tua lembrança. Você me fez sorrir na hora em que eu estava triste. Você me fez chorar na hora em que falou que ia partir. Ainda que foi pouco tempo em que estivemos juntos vou me esquecer do tempo quando estava com você. Não vou você está pensando em desistir, olha bem pra mim. Deus manda te falar. O teu coração não aguenta mais tanta coisa que passou você não quis falar. Tantas provas, tanta humilhação, tantas pedradas te deixaram no chão. Passou caliza mais. coisa que sofreu e acha que tudo perdeu. honestidade. ficará. Eu sou o Deus da providência e ela nunca faltará. chegando, eu vou chegar. Por isso não desista. Eu tô chegando, eu vou chegar. Você consegue esperar. va. sun. satisfied so apontado para ti azul. passem, até mesmo que a distância nos separe, ficarão dentro de mim. Nos momentos que felizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos, a inveja e o que se levantou, enfim. como o mestre aprendemos a ser valente Vindo a guerra de repente, jamais vamos recuar. Pois singiu nos uma força onipotente, esse Deus onisciente. Certamente nós iremos triunfar. Posso dizer: ninguém é mais feliz. renúncia a ilusão. troca, essa riqueza. Não te esqueça que a beleza verdadeira é interior. Porque, embora muitos não te compreendam, que o que Deus plantou. levaremos a irmandade, o que Deus nos ensinou. Aumentando essa corrente excelente, mostrando a felicidade de cantar para quem ainda não cantou.